えー、スタートから一晩が経ちました昨日の夜はコース取りをミスってしまいましてトップを走ってたんですけれども今、えー、前に4手走っている状態ですこれから追い上げていきたいと思います How's the feeling Antonio? Well, feeling good. We did a small mistake tonight, so we we've lost uh, uh, some miles from from the leads of the fleet, but we are getting back and uh, be okay. It will be okay. Let's enjoy today also. Yeah. Yeah, have a good day.